саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы ә, номер төртінші зертхана жұмысты жасайтын боламыз әрине ә, тақырыбымыз беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау болып табылады сонымен оқушылар біздің каналда міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыз себебі әрбір шыққан сабақты уақытылы көруге мүмкіндік алатын боласыз жақсы олай болса біз бастаймыз жалпы жұмыстың мақсаты не бүгінгі зертхана жұмысының мақсаты су бетіндегі толқындардың таралу жылдамдығын өлшеу болып табылады бүгінгі біздің қашықтан оқытуға байланысты виртуалды түрде жүргізетін зертхана жұмысымызға керекті құрал жабдықтар ол әрине су құйылған ыдыс ә, одан кейін бар қалтқы секундомер өлшеу таспасы керек болады екен олай болса ары қарай бізде осы зертханалық жұмысымызға негізгі қысқаша теория ретінде мына жерде жалпы толқын ұзындығын біз қандай әріппен белгілейміз дедік ә, лямда немесе l деп қарастырып кетсек те болады иә осы формуламызды алдық бұл жерде l деп отқан тербеліс кезіндегі ә, толқынның жеткен кездегі несі ара қашықтығын қарастырады екенбіз және толқынның таралу уақыты енді осы формуланы пайдалана отырып біз бүгінгі зертхана жұмысты анықтайтын боламыз ол үшін бізде жұмыстың нұсқаулық ретінде осындай бір ыдыс аламыз осы бір ыдысқа не істейміз ә, зат ыдыстың несін арақашықтығын анықтап аламыз және осыған зат салған кезде бұл неше толқынымыз неше уақытта мына бетке жететін ең соңғысы соны анықтайтын боламыз олай болса біз қазір виртуал түрде зертханалыққа ораламыз сонымен ә, оқушылар біз виртуал зертханалыққа оралдық бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай жалпы бізде не берілген міне қараңыздар жалпы ұзындығын анықтап алдық жалпы ұзындығын неше жүз сантиметр демек ұзындығын біз не деп аламыз л біріміз бізде бір метр деп қоямыз иә енді т бір деп қояйық т біріміз неше уақытта жететіндігін анықтайық ол үшін біз бастауды басамыз сол кезде қараңыздар бізде 1-де бес секунд иә яғни де бес секунд деп қоямыз екіншісін орындаймыз енді енді біз арақашықты өзгертейік міне қараңыздар арақашықтықты неше қыламыз сексен қылады демек ол нөл бүтін оннан л екіміз бізде нөл бүтін оннан сегіз метрге тең болады ол неше уақытта жететінін көрейік міне қараңыздар нөл жетпіс жеті секундта т екіміз нөл бүтін жетпіс жеті секундта жетеді екен ә, келесін орындаймыз енді арақашықтықты біз елу қылсақ жетпіс көрейік иә жетпіс деп көрейік ол неше болады л екіміз бізде нөл бүтін оннан жеті метр деп аламыз неше уақытта жетеді екен көрейік так нөл бүтін т үшіміз нөл бүтін алпыс үш секундта жетеді екен иә енді біз керекті нелерімізді алдық енді осы бір ә, мәндерді кестеге қою арқылы жалпы жылдамдықты қарастыратын боламыз олай болса біз кестеге оралайық сонымен біз кестеге енді мәндерін жазайық міне қараңыздар бізде неше тәжірибе жасадық жалпы біз үш тәжірибе жасадық бір екі үш деп қоямыз уақыт т біріміз бізде бір бүтін оннан бес т екіміз бізде нөл жетпіс жеті секунд т үшіміз нөл алпыс үш иә барлық секундпен қарастырдық ыдыстың жалпы ұзындығын қарастырған кезде бірінші бір метр болды одан кейін ұзындықты нөл бүтін оннан сегіз метр қылдық одан кейінгісін нөл бүтін оннан жеті метр қылдық иә сөйтіп өзгерттік үш жағдаймен қарастырдық енді сіздер нені қарастырасыздар жалпы біз толқынның жылдамдығын анықтайтын әрқайсысын яғни в бір в екі в үш деп қояйық ол үшін қай форма қолданамыз иә әрине ұзындықтың неге уақытқа қатынас деген форманы пайдалана отырып в бір в екі иә л бір бөлінген Т1 дейміз. L2 бөлінген Т2 дейміз, иә? Және B3-ті тапқан кезде L3 бөлінген Т3 деп әрқайсысын анықтап мәндерін жазамыз осы жерге. Мына жерге неше мән шыға шыққан мәнін осы жерге жазамыз. Міне қараңыздар. Әрқайсысының мәндерін өз орнына жазамыз. Одан кейін орташа мән тапқан кезде біз қалай істейміз? Барлығын, яғни орташасын табу үшін бізде в 1 V2, жалпы үш бөлеміз нешеге үшке нәтижесінен шыққан санын осы жерге жалпыға жазып қойсақ болады деген сөз деп осы зертханалық жұмысты орнында болғаннан кейін міндетті түрде әдеттегідей қорытынды жазамыз қорытынды жазған кезде қалай жазамыз жалпы бүгінгі зертханалық жұмыста біз қалай орындадық қандай форма қолдандық нені анықтадық деген сұрақтарға жауап беретін боламыз жақсы оқушылар әрине осы бір зертханалық жұмыс сіздер үшін пайдалы болған болса міндетті түрде лайк комментарий және біздің каналды Esportes.